This is DJ Mac Illusion. operator, umpisahin na. Kay masaot kita. Te, ano pa ginahulat mo? Pindutan na. Abaw! Puwerte! Ilim nun, hindi sa ulo ibutang. Ibutang sa tiyan para sa diskuhan, makawaswas.